Bah, du coup, je, me présente euh, pour ceux qui ne m'ont pas déjà croisé. Donc, je m'appelle euh, Carole Vuillot. J'ai fait ma thèse euh, en fait, entre le CEF à Montpellier et ici, Dinafort J'étais encadrée par Raphaël Madvé au CEF et Annick Gibon ici, et un peu aussi. <laughs> Et puis, j'ai travaillé en thèse sur les paysages agricoles et la biodiversité dans les représentations sociales et les modèles mentaux des agriculteurs. Et euh, aujourd'hui, je suis en post-doctorat au Muséum national d'histoire naturelle, euh, au sein d'une équipe qui s'appelle le CESCO, Centre d'écologie et des sciences de la conservation, et dans une équipe qui s'appelle euh, Transition écologique et expérience de nature. Et mon projet de post postdoctorat porte sur la représentation sociale de l'arbre en milieu urbain et périurbain. et là, l'idée, c'est de vous présenter des premiers résultats on a commencé par le milieu urbain, donc je vais plus vous parler de, ville aujourd'hui. Euh, et donc euh, j'ai intitulé ma, présentation euh, Dynamique de la représentation sociale de l'arbre en milieu urbain et je vais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a fait à l'occasion du stage de, Master 2 de Marie-Lou Dufournet. qui a été enquêté auprès des habitants de Duny dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Euh, donc, euh, je vous, vous un peu le contexte de ce projet de recherche. Donc, mon, post postdoctorat est financé par la l'allocation jeune chercheur de la Fondation de France sur le thème de l'agroforesterie euh, tempérée. et en fait, ce qu'on a proposé dans ce projet, c'était d'explorer plus les dimensions, les freins et les leviers socio-psychologiques au développement de l'agroforesterie, parce qu'il y a en gros une problématique développement de l'agroforesterie en milieu tempéré, où ça reste assez peu assez peu développé. Et euh, il y a plein de leviers qui ont été déjà euh, évoqués, le manque de connaissances agronomiques, euh, le manque de, de, subventions adéquates, etc mais peu de choses sur les aspects socio-psychologiques. Et donc voilà, on avait proposé d'explorer ces dimensions sur les rapports et les usages de l'arbre en milieu urbain et périurbain. alors pourquoi on s'est intéressé aux espaces urbains et périurbains Parce qu'on a considéré que c'était des, des milieux euh, qui avaient ce site particulier qui constituent des, un peu des espaces euh, frontières entre les représentations rurales et urbaines euh, et que ça pouvait avoir des impacts sur la dynamique paysagère assez fort. Et, et donc on peut penser que ces territoires sont potentiellement des terreaux d'émergence d'une représentation un peu différente de la place de l'arbre dans les, dans les espaces périurbains, de par cette ces, confrontations. Donc, c'était un peu l'hypothèse de travail. Et par ailleurs, on sait que les représentations sociales, si elles évoluent euh, en fonction des contextes euh, socio-écologiques comme ça, euh, par contre, elles ont aussi une certaine inertie. Et donc, on s'est essayé d'étudier la dynamique temporelle de la représentation de l'arbre afin de comprendre, dans, peut-être peut-être <laughs> en, aval après, dans quelle mesure ça peut être considéré comme un frein ou un levier au développement de la foresterie périurbaine. D'où euh, la thématique générale, donc la dynamique des représentations sociales de l'arbre hors forêt, en milieu urbain et périurbain. Donc là, euh, moi je vais m'intéresser euh, dans un premier temps au milieu urbain. donc c'est ce que je vous disais dans le cadre du stage de, de, de on a, on a, fait un cas d'étude dans une, à Duny. Un plan classique de <laughs> présentation, donc je vais vous parler rapidement des catégories que j'utilise et puis des, des questions, euh, de la méthodologie qu'on a, employée et puis euh, des, premiers résultats euh, qui sont encore un, peu exploratoires mais que, que ça va être l'occasion de, discuter. Donc, je vais peut-être passer rapidement là-dessus parce que pas beaucoup de temps et puis peut-être c'est des choses que vous avez quand même à, l'habitude. donc, nos relations avec le réel et avec la nature en particulier sont médiées par des représentations. Et ce que moi j'entends dans la suite euh, par représentation, c'est donc un travail de l'esprit sur un objet qui va se traduire dans l'esprit sous forme de, de, symboles. Et donc euh, ça peut être euh, des mots, des images, des modèles qui en fait prennent, enfin, créent des images mentales de, des objets extérieurs. Et je m'intéressais m'intéresser particulièrement à ce qu'on appelle la représentation sociale. Euh, qui sont une forme de connaissance, donc de représentation, qui, elle, est socialement élaborée et partagée. Euh, donc ce sont euh, ce qu'on peut appeler des univers, des univers d'opinion, donc un ensemble d'éléments cognitifs, des opinions, des informations, des croyances, et les liens entre eux. Et la particularité des représentations sociales, c'est que donc, ce sont des représentations d'un objet qui sont propres à un groupe social, c'est-à-dire qui participent à créer une réalité commune à ce groupe, euh, dans notre cas, on peut penser que euh, les habitants urbains d'une même ville forment un, groupe social et euh, qui est propre à un objet de l'environnement social. Dans notre cas, pardon, j'avais une petite image de groupe social. Et dans notre cas, l'objet, c'est l'arbre hors forêt. Et cette, ces organisations sociales, elles ont une visée pratique d'appropriation de l'objet ou d'opposition par rapport à d'autres groupes d'acteurs pour, pour euh, ensuite permettre de guider euh, les actions. Alors, moi, je m'appuie en général euh, sur l'approche approche dite structurale des représentations sociales, c'est-à-dire qu'il s'agit de, considérer que c'est une, représentation qui est, structurée, c'est-à-dire qu'il y a des relations entre les différents éléments de la représentation et qu'elle est structurée par son degré de consensus qui va dépendre de l'hétérogénéité du groupe social, et de l'enjeu que l'objet représente pour le, pour le groupe. Euh, donc on considère que c'est constitué de ce qu'on appelle un noyau central, qui est la partie la plus consensuelle de la représentation et la plus stable euh, au cours du temps en particulier, mais aussi en euh, selon les contextes socio-écologiques. Et que dans la représentation, il y a d'autres éléments qui sont dits des éléments périphériques et qui permettent en fait l'adaptation des représentations au contexte, aux prises de position individuelles au sein d'un groupe et aussi l'adaptation au cours du temps. Donc c'est souvent dans les éléments périphériques qu'on va chercher à étudier un peu la dynamique de la représentation, puisque ça va être les éléments qui sont, euh, qui sont les moins, a priori les moins, les moins stables. Euh, voilà, donc ces, représentations sociales, ce sont des, connaissances qui sont situées, c'est-à-dire ça dépend du contexte socio-écologique, et une connaissance qui est, dynamique, c'est-à-dire que c'est a priori pas, pas fixiste, et euh, qui est dynamique à la fois dans le, dans le temps, euh, et dans l'espace. Ça, je vais passer vite, c'est un, exemple pour que vous compreniez de, de, quoi je parle. Euh, c'est juste vous êtes a priori familier, mais si on prend l'exemple de la haie, qui fait partie des, structures agroforestières, euh, on peut regarder un texte d'un géographe rural de, 1967 qui euh, décrit un peu le, rôle de la haie dans les espaces agricoles en Bretagne et qui euh, donc, euh, estime que ça fait perdre de la place, euh, que ça gêne par l'ombre portée, que ça gêne les manœuvres des machines, que c'est fastidieux à entretenir, que ça, par exemple, ça maintient l'humidité sur les chemins et gêne l'écoulement des eaux, que ça abrite des animaux nuisibles, etc. Et si on regarde dans le même contexte breton, actuellement bah, la, communication des agronomes euh, on peut voir que sur les mêmes éléments, par exemple le fait que la haie euh, gêne l'écoulement des eaux, euh, on a une représentation différente, c'est-à-dire que là, maintenant, la haie protège les rivières et elles ont des avantages reconnus comme ralentir l'écoulement des eaux, ce qui ralentit le transfert des polluants, régule et procure de la régulation hydraulique, etc. Et un autre exemple, si on prend le, le, fait que la, haie abrite des animaux, ce qui était euh, proposé comme des animaux tout à l'heure, donc là on parle de favoriser l'équilibre de la biodiversité et de zones de refuge, d'habitat et de protection. Euh, donc voilà, ce que je voulais juste mettre en, lumière, c'est que les changements de représentation, c'est pas euh, on qu'on a découvert de nouvelles choses, ou c'est que sur les mêmes éléments, on, on va avoir un angle, une vision différente. Et donc là, le pas de temps, c'est une quarantaine d'années on a eu euh, une évolution euh, euh, des, représentations. Et, et donc ça, c'était pour illustrer rapidement qu'elles sont aussi dynamiques dans l'espace. Et, j'ai pris comme un exemple des, résultats de, la thèse, mais je ne vais pas du tout développer, c'est juste illustratif. le rôle de la haie peut être perçu différemment selon les sites géographiques. Et donc, euh, dans mon, alors je ne sais pas si on voit bien, mais euh, l'idée c'est que là j'ai encadré le terme de bordure qui a été évoqué par les agriculteurs dans leur vision de l'organisation du paysage agricole. Donc les flèches sont des interactions qui ont été perçues. Et donc on voit que dans les quatre sites, euh, c'est voilà, assez, différent. Et c'était juste, je ne vais pas, m'attarder là-dessus, mais c'était juste pour, pour, illustrer cette hétérogénéité selon l'espace. et un autre <laughs> exemple que j'avais oublié, euh, euh, une étude qui a été menée par Perrichon en Bretagne et qui a montré euh, les représentations sociales différentes du paysage bocager selon la distance à l'agglomération rennaise. Et donc ça, c'était ce qui conforte un peu notre hypothèse de l'influence des représentations urbaines sur, sur les représentations périurbaines et l'aménagement du paysage. Donc nous, dans le cadre de ce projet-là, ce qu'on s'est demandé d'abord, c'était quel était le contenu et la structure au sens de noyau périphérique, dont je parlais tout à l'heure, de la représentation sociale de l'arbre en milieu urbain, euh, avec comme hypothèse de travail que plus on était urbain, plus on était euh, distant en termes de pratique, euh, d'implication et d'interaction de, l'arbre. ce qui, d'après la littérature en psychologie sociale, nous mène à faire l'hypothèse que la représentation qu'on allait trouver serait plutôt symbolique et normative, euh, plutôt que, que, fonctionnelle. Et en termes normatifs, on, imaginait une représentation assez esthétisée ou enfin, esthétisante de, l'arbre chez les urbains. Euh, et notre deuxième euh, question, c'était celle de l'évolution temporelle, de la représentation sociale de l'arbre en forêt. Et avec pour hypothèse qu'on pouvait distinguer une évolution au cours du temps. Et donc qu'on verrait ça dans les différences entre, dans la périphérie entre les générations euh, selon un gradient d'âge en fait. Et euh, voilà, que, que, éventuellement dans les zones... Euh, ça veut rien dire cette... Ah Que dans les <laughs> zones périphériques des, ces adultes ou le noyau central des jeunes, on, aurait des éléments qui étaient nouveaux par rapport à, un, état de, référence. On peut discuter donc, euh, pour vous présenter donc, la première étude pilote qu'on a fait sur ces, sur ces questions-là, on a été euh, à, Duny, qui est une commune à peu près 10 euh, 000 habitants, située en Seine-Saint-Denis. c'est une zone plutôt résidentielle, parce qu'il y a, le nombre d'emplois de la commune étant inférieur au nombre d'actifs. et on y trouve une majorité de logements collectifs et la, plus grande part de logements sociaux du département comme vous voyez, c'est une ville qui est enclavée un peu entre l'aéroport et euh, le parc de la Courneuve. Qui est un, on n'en voit qu'une partie, parce que vous ne voyez que le parc de la Courneuve qui est dans Bigny. Mais c'est un parc immense hein, qui, qui, va beaucoup plus euh, à l'ouest, comme ça. Et, euh, et qui a qui est donc assez resserré sur elle-même avec, avec des dynamiques de quartier et de village, enfin c'est pas un village mais c'est une ville, mais qui, nous, qui, voilà, qui, euh, qui pour nous était un bon terrain d'étude parce que ça laissait penser qu'il pouvait y avoir une l'émergence d'une représentation sociale. Il faut que les gens interagissent entre eux pour qu'il y ait une représentation sociale. Euh, donc on a administré un questionnaire en face à face à des personnes euh, de manière opportuniste dans l'espace public entre mi-mai et mi-juillet 2017. Donc euh, en gros, un questionnaire euh, avec des questions fermées et des questions ouvertes, euh, à peu près une vingtaine de, minutes. Et on a essayé, dans la mesure du possible, d'équilibrer l'échantillon en termes d'âge et de sexe avec un succès relatif. Donc vous voyez à peu près la répartition dans notre échantillon des classes d'âge et, des, femmes, des femmes et des hommes. Alors, les enquêtrices. Les enquêtrices, peut-être. <laughs> Donc les enquêtes, elles ont été réalisées principalement par Marie-Lou et par moi. Euh, elle en a fait euh, la, plus grande partie, j'en ai fait une dizaine, et elle en a fait 70. Euh, donc dans le, notre, notre, nos méthodes d'élicitation des représentations sociales, parce que je rappelle, c'est des structures internes aux individus, donc il s'agit de les, les éliciter. on a d'abord une première partie qui consiste à un exercice d'évocation libre, donc, euh, avec le mot inducteur arbre, il s'agit de demander aux personnes de citer spontanément les mots qui leur viennent à l'esprit à l'écoute du, mot, euh, inducteur, dans l'ordre dans lequel ils lui viennent à l'esprit. et euh, ce que j'appelle l'ordre d'apparition. Et dans un second temps, on leur demande de les classer par ordre d'importance. ce classement étant généralement assez différent de celui d'apparition. on a ensuite posé des questions ouvertes euh, alors la première est qui était une question d'explicitation, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes de revenir sur les mots qu'elles ont cités dans l'évocation libre et on leur demande de prendre un, recul réflexif, de d'expliciter pourquoi elles ont choisi ces mots-là, euh, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé un peu euh, dans leur tête et comment elles justifient un peu ce, choix-là. donc ça c'est la première question ouverte. on a demandé de commenter le choix de mots et le classement. Et dans un second temps, on pose une question dite de narration, où euh, pour pouvoir... Euh, on demande à la personne interrogée de raconter un souvenir concernant un arbre. Et le but de ce genre de, de questions, euh, c'est donc de pouvoir analyser le contenu de manière plus qualitative. et le fait que ce soit sous forme de narration, normalement ça, ça incite la personne à à prendre les codes de la narration, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a, une fin, et euh, généralement euh, ça permet, enfin ce, format un peu imposé est, censé aussi nous permettre d'avoir accès à justement à ce qu'est la représentation sociale, donc à des, lieux communs ou à des choses qui sont, euh, qui sont attendues, parce qu'on va, enfin, la va mettre en récit un souvenir, éventuellement le romancer ou pas, mais l'idée c'est que ça, donne accès un peu à l'imaginaire des, des personnes. Voilà. Euh, pour analyser ces, éléments-là, sur les mots issus du free listing, on fait ce qu'on appelle une analyse prototypique et catégorielle. Euh, donc dans un premier temps, on calcule un seuil maximal de fréquence des mots dans la population qu'on a interrogée, et on considère que ces mots-là font partie de la représentation. Et dans un second temps, on établit des seuils relatifs euh, pour déterminer les différentes zones de la représentation sociale, donc les mots qui sont plus fréquemment cités que la moyenne de tous les mots qui ont été mis dans la représentation sont dans le noyau central. Les autres sont considérés comme des mots périphériques, donc des mots qui sont moins, moins fréquemment cités et cités plutôt dans les derniers. Tandis que dans le noyau, on trouve les mots fréquents et cités dans les premiers. Euh, et dans un deuxième temps, on a fait une analyse qualitative donc des réponses euh, aux, deux questions dont je vous ai parlé. Et je vais évoquer que la question de type citation aujourd'hui, ça faisait un peu, un peu long. Et donc pour ça, j'ai utilisé une méthode qui s'appelle Alceste, et à laquelle je reviens un tout petit peu après, euh, d'analyse euh, textuelle. Euh, et, une autre méthode qui s'appelle la méthode d'analyse des schèmes cognitifs de base. Et il s'agit en fait d'analyser les opérateurs de liaison que les gens utilisent quand ils font un entretien explicatif donc là, dans le cadre de notre question d'explicitation, on a cherché voir par quel lien logique les gens euh, explicitaient les associations spontanées qu'ils avaient, euh, faites. Je ne sais pas si, c'est clair. Euh, et donc, pour regarder quelle, logique ils utilisaient, quel, mode de justification ils, ils, utilisaient. Et donc, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des chaînes cognitives, donc des types de liens qui ont été un peu répertoriés. Donc, on a utilisé cette grille-là pour analyser cette question. Euh, pour ce qui est de l'évolution temporelle de la représentation, on a fait une analyse euh, qualitative des éléments périphériques et on a regardé l'effet de l'âge sur la représentation. Alors, pour ce qui est des premiers résultats, pardon, euh, nos résultats, ils ont montré surtout la science du terme nature, loin devant tous les autres termes, donc là vous n'avez pas les, fréquences, mais il y a clairement un saut entre la fréquence du mot nature dans les évocations libres et les autres euh, mots. Euh, après, il y a une forte importance des termes oxygène et feuille. Alors, ce que j'ai mis en italique avec une petites euh, flèches là, c'est que ça, c'est sur le rang d'apparition des mots. Et quand on passe en rang d'importance, quand on regarde comment les gens ont classé l'importance de ces mots-là, les mots qui sont en italique avec des flèches, c'est des mots qui changent de position quand on change d'analyse. Les autres restent dans la même euh, configuration. Donc on voit que feuille perd de l'importance et passe dans la périphérie lorsqu'on demande aux gens de classer euh, les mots, alors que euh, le, terme beauté va, remonte, remonte lorsque lorsqu'on passe dans... Donc ce caractère esthétique, on pensait qu'il serait plus saillant. Voilà, là, on l'a trouvé en périphérie et quand il remonte, il remonte, il reste dans la périphérie, mais il passe dans des choses un peu plus fréquentes. Et euh, on remarque que euh, l'arbre reste associé à la forêt, mais euh, qu'elle est quand même en zone potentielle de changement. C'est quelque chose qu'on peut discuter juste après, c'est-à-dire qu'elle est dans, la périphérie et pas dans le noyau. Ce qu'on a fait ensuite, c'est une analyse dite catégorielle. Donc on a catégorisé les mots dans des grandes, dans des grandes thématiques. Alors on a gardé nature, parce qu'il y avait beaucoup trop d'évocations qu'on leur rassemble avec d'autres. Mais ensuite, on a fait une catégorie de fonctions, donc euh, toutes, toutes les, fonctions de l'arbre, donc l'oxygène, euh, production de fruits, l'ombre, etc. Euh, et une catégorie descriptive qui parlait de toutes les sous-parties de l'arbre, feuilles, racines, troncs, etc. Donc il se retrouve dans le, dans le noyau. Et cette catégorisation, ça a permis de faire émerger dans la périphérie euh, des enjeux environnementaux qui n'apparaissaient pas dans juste les mots que les gens avaient cités. Mais si on fait une catégorie qui rassemble ces mots-là, donc, par exemple, pollution, protégée, déforestation, euh, changement climatique. Euh, il y en a quand même une, fréquence qui, permet de... Ah mais vous voyez pas en fait. Voilà. <laughs> Euh, c'est un peu mieux. qui fait apparaître cette catégorie d'enjeux environnementaux en périphérie, en extrême périphérie. Donc en droite, c'est les mots les moins fréquents et apparus dans les derniers de ces, de ces euh, environnementaux. Alors ce qu'on a fait ensuite, c'est que, euh, donc ça c'était le résultat issu juste des mots, parce qu'on avait juste les mots. De... pour comprendre un peu mieux cette représentation, on s'est intéressé à la réponse euh, à la question d'explicitation. Les gens nous expliquent les associations qu'ils ont faites. On a utilisé donc un logiciel qui s'appelle une analyse qui s'appelle Alcest, et un logiciel qui s'appelle Iramutech. Ça veut dire analyse des lexèmes co-occurrents dans un ensemble de segments de texte. C'est quoi ça permet de repérer dans un corpus plus ou moins grand les grands thèmes qui émergent de l'organisation du discours. En fait, ça repose sur euh, la, découpe du discours en plus petits segments, ce qu'on appelle les unités de contexte. Et, euh, l'idée, c'est de créer un indice de co euh, concurrence des mots au sein de ces unités de contexte. Donc à chaque, pour chaque mot, en fait, chaque forme active, il s'agit de compter combien de fois elle apparaît dans chaque unité. Donc c'est des, des données de présence-absence, en fait. Euh, et, en fait, la redondance de ces mots dans les mêmes unités va permettre de classer les unités en termes de, distance. Donc des euh, unités qui sont proches parce qu'elles ont les mêmes types de mots et des unités qui sont distantes parce qu'elles ont des mots euh, qui co-occurrent, qui sont différents. Et ça, ça permet en fait d'établir des classes de mots qui se différencient par le contraste de leur vocabulaire. et de, de, faire émerger donc, les principaux lieux communs du discours, que, les auteurs de la méthode appellent des mondes lexicaux. Euh, et après, une fois qu'on a ces mondes lexicaux, on en fait une analyse qualitative. Donc, voilà, ça fait une, classification hiérarchique euh, sur forme de... Donc ça fait des classes euh, qui rassemblent les, unités de texte qui se ressemblent, et ce que ça nous montre, c'est quels sont les mots qui sont euh, significativement associés à ces unités de texte qui se ressemblent. Et euh, donc on voit, nous, on voit qu'il y a trois classes, trois mondes lexicaux qui émergent de, des explications des, personnes. Et euh, je vais vous les détailler juste donc, par la suite. Donc à partir de ces mots-là, des mots qui sont associés aux classes, on peut déjà se faire une idée du thème du monde lexical. Et ensuite, euh, pour comprendre un peu mieux, on peut retourner aux unités de contexte qui ont été classées dans cette classe-là et regarder les phrases que les gens nous ont dit, quels sont les, termes qui sont utilisés. Euh, alors si on prend la première classe, qui représente 28% du corpus, euh, qui est représentée par les mots racine, terre, tronc, protégé ou important, quand on retourne aux unités de texte, on se rend compte qu'en fait c'est une classe qui, qui présente une représentation symbolique de l'arbre et des liens arbre-humain. Et en fait, les termes comme racine ou tronc n'ont pas, du tout, été, euh, pas du, tout, utilisés comme euh, description de l'arbre, parce que nous on avait mis dans les mots, euh, on que tronc c'était un, mot descriptif ou racine. En fait, ils l'ont utilisé pour le côté polysémique du terme et les symboles qu'il porte. Donc le mot racine pour le, symbole des origines. Et, donc je peux vous montrer des, exemples. Donc une personne qui nous dit qu'il il a associé le mot humain à arbre parce qu'il a des racines et euh, il parle de l'arbre en disant Pour moi, ça a toujours été quelqu'un qui est rempli de vie. Euh, ou quelqu'un qui dit Pourquoi racine C'est le sens de la vie pour un arbre, et j'allais dire pour tout le monde. Donc euh, il fait une analogie entre les racines de l'arbre et les racines des humains. une autre personne qui dit On fait toujours référence à l'arbre quand on parle de nos racines, c'est-à-dire de l'endroit d'où l'on vient, de la terre ou encore euh, quelqu'un qui, parle du mot euh, vie qu'elle a choisi et qui dit euh, vie, s'il n'y a pas d'arbre, pas de vie, c'est le plus important à dit Quand on dit de quelle origine, on pense toujours à la racine, c'est le même mot. donc on se rend compte que cette, classe, alors je ne ai pas mis des exemples avec tronc, mais, les, symboles c'est sur le tronc des personnes et le tronc de l'arbre qui, qui lui permet de, de, de s'imposer. Donc là, en fait, on a une, représentation qui est symbolique et pas du tout euh, descriptive et qui, parle de, l'arbre comme un représentant en fait, de l'attachement de l'humain à, la terre. La deuxième euh, classe, qui représente 40% euh, du, le plus grand pourcentage du corpus, à peu près 40%, donc ça correspondait à des évocations descriptives de l'arbre associées à des parties plutôt aériennes, donc les feuilles, les fleurs. Et c'est une classe qui associe aussi au verbe regarder, ce qui, confirme, enfin, ce qui semble confirmer la dimension descriptive. Euh, et alors quand on regarde les, les, unités de contexte de texte qui sont associées à ça, on, se rend compte qu'en fait cette, euh, ce caractère descriptif en fait, était utilisé pour euh, mettre en avant un côté esthétique, ce qui n'apparaissait pas dans les mots de l'évocation libre. si je vous mets des exemples, quand vous m'avez dit, arbre, ah, j'ai pensé aux feuilles. Quand je regarde les arbres, c'est vert, c'est pour ça, ça change du gris des bâtiments. Euh, et quelqu'un qui me dit euh, Je ne sais pas, moi, il y en a des beaux, regardez comme le cerisier, c'est joli quand les fleurs commencent à prendre. Euh, tous les fruitiers, c'est joli parce que c'est beau à regarder. En fait, cette question d'explication nous a permis de nous rendre compte que les termes descriptifs, on avait classé dans la catégorie de description. Dans un premier cas, il faisait en fait allusion à, une représentation symbolique. Dans le second cas, il faisait allusion à une représentation esthétique. Euh, des choses qu'on ne voyait pas euh, spécialement dans, les mots. Et la dernière catégorie, c'est l'arbre euh, qui est vu comme le support des écosystèmes et comme un représentant de la nature. Donc l'arbre est, perçu dans ce cas-là comme le garant d'une fonction support des écosystèmes parce qu'il produit de l'oxygène. C'est la représentation, ce qui permet la vie sur Terre. Et donc là, il y a le terme humain aussi qui est souvent employé et qui est employé pour souligner l'interdépendance de la nature par rapport euh, et, des humains, donc en précisant que l'humain est dépendant de, Donc quelqu'un qui nous dit c'est un rapport direct à la nature, les arbres c'est la nature, c'est la vie, c'est l'oxygène, euh, ou quelqu'un qui dit euh, l'oxygène ça m'est venu après coup mais c'est finalement le point le plus important, c'est grâce aux arbres que l'on vit, c'est l'écosystème, euh, s'il n'y avait pas d'arbres, on ne pourrait pas vivre non plus. Donc l'analyse, elle pour résumer, elle a mis en, évidence trois mondes lexicaux à partir des réponses à la question d'explicitation et ça nous a permis d'améliorer notre interprétation euh, des, des, résultats d'analyse des mots issus de l'association libre. Ça a confirmé la place importante du thème de la nature et de l'oxygène en montrant qu'ils étaient fortement liés entre eux et ça mis en évidence le caractère esthétique euh, des éléments euh, de description et le caractère symbolique euh, d'autres éléments comme les racines et le tronc. Je sais pas si... Faut, faut conclure. je vais, vais pas vous, décrire les chaînes cognitives de base dont je vous parlais. c'était sur les liens entre l'arbre et la nature. On a regardé la manière dont c'était lié. Donc il y a une grande diversité de types de, de liens. et cette intrication arbre-nature, que je n'ai pas développée, mais euh, qui montre vraiment euh, une... Les gens ont du mal à expliquer le lien entre arbre nature, ils, parlent d'équivalence en fait, et donc ça nous a posé la question de, euh, l'emboîtement de la, de représentation de l'arbre dans celle de la nature. et de ça. Et on a regardé en fait les différences de fréquence de, la nature entre les, catégories de plus de 50 ans et moins de 50 ans. Et on observe que euh, la nature est significativement plus fréquemment citée par les plus jeunes euh, que par les, plus anciens. Et donc, pour nous, ça, ça a posé l'hypothèse du fait que euh, en fait, l'arbre, la représentation de l'arbre est en perte d'autonomie par rapport à celle de la nature chez les plus jeunes, c'est-à-dire qu'il y avait euh, l'arbre ne bénéficiait plus d'une représentation spécifique, d'un objet spécifique, mais qu'il était complètement englobé dans l'idée d'un euh, représentant de la nature, euh, de quelque chose de, donc, de plus vague et de plus, de plus général. Et, alors que des mots plus spécifiques liés à l'arbre étaient utilisés par les, par les plus de 50 ans. Voilà, donc euh, en discussion, donc on, a été, on a discuté beaucoup de la place de la, et la dynamique du mot nature dans la présentation de l'art, qui a été euh, assez, euh, assez inattendue. On a observé très peu de références au contexte local des arbres urbains, justement, ou à des pratiques de la part des interrogés, donc, qui va dans le sens peut-être d'une paire de liens entre les, urbains et, les arbres. Et, et on peut... je m'arrête. Merci.